नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube channel Indian recipes with Seema में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है तो फ्रेंड्स आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें तो फ्रेंड्स देर किस बात की चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं हम इसे बनाने के लिए तीन गाजर और हरी मिर्च लिया है और नींबू यदि आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते तो कम तीखी वाली हरी मिर्च ले लें इनको हम सुखा कर ही लेंगे इसमें ये एक्स्ट्रा नमी नहीं होना चाहिए यदि एक्स्ट्रा नमी है तो 10 से 15 मिनट के लिए आप फैन के नीचे रख दें गाजर का अंदर वाला हार्ड वाला पोर्शन निकाल कर अलग कर देते हैं हम इसी तरह से हरी मिर्च का भी खराब खराब हिस्सा काट कर अलग कर दें ऐसे में हमारा अचार ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा यदि इसका खराब पोर्शन अलग कर देंगे तो और यदि इसमें नमी होगी तो हमारा अचार ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं चल पाएगा इसलिए हमें सुखाकर ही इस वेजिटेबल्स का यूज़ करें इस तरीके से हरी मिर्च को काट कर यूज़ करें इसके डालने के लिए हमने तीन से चार नींबू लिया है नींबू का रस ऐड करेंगे इस अचार में हम अब कुछ मसाले को हम रोस्ट करते हैं इसके लिए दो टेबल स्पून राई लिया है राई को मीडियम टू स्लो फ्लेम पे दो से तीन मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे ज़्यादा इसको जलाना नहीं है नहीं तो कड़वा हो जाएगा ये राई अच्छे से रोस्ट हो चुकी है एक से दो मिनट में ये रोस्ट हो जाती है और अब इसमें हम वन टेबल स्पून जीरा ऐड करते हैं वन टेबल स्पून सौंफ ऐड करते हैं सौंफ डालने से अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें हाफ टेबल स्पून खड़ा साबुत धना ऐड करेंगे और इसको एक से दो मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पे चलाते हुए रोस्ट करना है जब ये मसाला अच्छे से भुन जाता है तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है यदि आप इसको ज़्यादा जला देंगे तो इससे हमारा अचार कड़वा लगने लग सकता है इसलिए इसको जलाना नहीं है इसको खड़े होकर कंटिन्यू चलाते रहें ये हमारा पूरा मसाला अच्छे से रोस्ट हो चुका है अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया जब ये ठंडा हो गया है तो इसका हम मिक्सर में पाउडर तैयार कर लेते हैं इस तरीके से अचार में हम मसाला डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है अब फ्राई पैन में हम आधा कप करीब लगभग आधा कप इसमें सरसों का ऑयल ऐड करते हैं कोई भी अचार हो तो सरसों के ऑयल में ही अच्छा लगता है सरसों के ऑयल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर रहता है जो अचार को स्वादिष्ट बनाता है इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है ऑयल को ऑयल जब गर्म हो गया है तो गैस का फ्लेम स्लो कर दें और इसमें हरी मिर्च और गाजर ऐड कर देते हैं यदि आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो लहसुन भी ऐड कर सकते हैं या मौसम के अनुसार ठंड के दिनों में इसमें मूली भी ऐड कर सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स खाने में सच में ये अचार आप खाने के साथ इसे ज़रूर मांगेंगे एक बार ज़रूर ट्राई करिए इसको इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे दो से तीन मिनट के लिए पकने दें इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है थोड़ा सा क्रंचीनेस होना चाहिए तभी अचार कोई भी अच्छा लगता है अब इसमें वन फोर्थ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करते हैं नमक स्वादानुसार ऐड करें अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा रखें तभी अचार ज़्यादा दिन के लिए टिकता है अब इसमें लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर दें नहीं तो आप कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर दें गैस का फ्लेम स्लो पे ही रखें इसमें वन फोर्थ टेबल स्पून हींग ऐड करते हैं हींग डालने से हमारा अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में डायरेक्ट ऑयल में हमको हींग नहीं डालना है ये जो हमने पाउडर तैयार किया है इसको ऐड कर दें और इसमें हम नींबू का जूस ऐड कर देंगे नींबू का जूस आप स्वाद के अनुसार ऐड करें अभी आप कम कर दें और यदि आपको लगता है कि कम है तो आप स्वाद के अनुसार इसमें कभी भी अचार बनने के बाद भी ऐड कर सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर दें हमको थोड़ा सा नींबू का रस और डालना होगा फ्रेंड्स इसमें नमक और नींबू का रस आप स्वाद के अनुसार बाद में भी ऐड कर सकते हैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है ये अचार बनकर तैयार हो गया है और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर कांच या प्लास्टिक के जार में इसको स्टोर करें ये आराम से आप एक महीने तक इस अचार को खा सकते हैं ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करें और फ्रेंड्स जो भी मैं किचन प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है आप ज़रूर देखें एक बार उसमें जाकर तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें